bozorga kirib bir do'konga kirsam ikkita bir o'n to'qqiz yigirma yoshdagi bo'yi yetgan qizlar sochi sap sariq lyamkali ko'ylak kiyib olgan shimini ko'rsangiz e, astag'firulloh buni itlari galasi talab chekildingiz hamma yog'i tarra burra yirtiq so'ndan to oyog'ini uchigacha tindalab tashlagan soni ochiq man o'ris bo'lis bo'lsa kerak deb o'zimni ishim bilan bir narsani xarid qilmoqchi bo'lsam haligilar kelib assalomu alaykum deb qoldi o'zbek ekan va alaykum assalom siz domilamisiz deydi man aytdim domilaga o'xshayapman man domilaga o'xshayapsiz nima gap desam dam solib qo'ymaysizmi deydi man shu yerda dedim shu do'konda dedim nima bo'lyapti nima bezovta qilyapti desam bir biriga hiringlashib kulib turtinib normalniy yer chiqmayapti deydi man aytdim shimi butunlarga yo'g'u normalniy yer dedim sanga sani jinni ham olmaydi bu ahvolda kim olasan kimga keraksan dedim ahvolingni qara dedim O'sha ham bir musulmonning qizidi. O'shani akasi bordir karillagan ko'chada gerdayib yurgan ko'kragini kerib. Otasi bordir birovga gap bermayotgan. birovni qizida shu ham. Kimni baxtli qiladi ertaga? Qaysi qalbida g'ururi bor musulmon, oxiratdan umidi bor musulmon shuni oladi nikohiga. Axir o'zimiz baxtsiz qilmayapmizmi farzandlarimizni? Kelajagini barbod qilayotgan siz gaplardan kulishmas yig'lash kerak alloh taborak va taolo kam kulib ko'p yig'langlar degan kulib bo'ldik qilarli ishlarni qilib bo'ldik kechagina bir ehsonni bir saksondan otgan odamga qariyaga duo bersam iloho kelagasi shu yillarga o'ynab kelib yuraylik deb duo menga bering dedim nima bunaqa duo katta qattog'ingiz bunaqa duo o'ynab bo'ldi sakson besh yil o'ynadiz bo'lar endi andga chiqib siz o'ynasangiz hozir cholni tomi ketibdi deydi bunaqa duo qilmaysan a o'zingiz duo qilingku nima deb duo qiling e obro'ni borida surib olaylik deb duo qiling dedim o'ynashga balo bormi endi shuncha o'ynadi yetar endi oxiratni kim o'ylaydi